हैंड्स डाउन वन टू अभी ये अच्छे से जोर से फोर वो है रंगीला अभी देखो साइड में ओके वो है रंगीला हैंड्स इधर ही अच्छा. रहेंगे वो है रंगीला वन टू छबीला वन टू जाओ आगे अच्छा वो है टिंग टिंग वो जमुना तक मुरली कैसे आगे ये हाँ ये के ऐसा मेरा असर अच्छा है अब एक काम करो इसमें आगे जाओ क्योंकि आप आगे गए ही नहीं ना ये इसमें ट्रैवल नहीं हो टिंग टिंग टिंग टिंग टिंग टिंग टिंग टिंग टिंग कमर टिंग टिंग टिंग टिंग टिंग टिंग टिंग टिंग टिंग one more time one two three four five six seven eight hands down two three four वो है रंगीला आज हाँ तुरंत चालू होगा हैंड्स डाउन हैंड्स डाउन से करेंगे फाइव सिक्स सेवन वो वन टू थ्री फोर वो है रंगीला टिडिंग टिडिंग टिंग छैन शबीला टिडिंग टिडिंग वो है नटखट वो है नटखट टिंग टिंग टिंग वो जमुना तक गोपियों के अच्छा। खेल रचाए गोपियों के संग नाच रचाए आगे गए टिंग टिंग टिंग टिंग टिंग टिंग टिंग मुरली बजे रास रचे शाम Yes. ये भी याद नहीं है